очень сильный рукоборец. Но тут возникает вопрос. Если он такой сильный, то почему не выступает на соревнованиях? Да, Денис, почему ты не борешься? Расскажу, то, что я уже от свое от выступал, То есть я считаю то, что э, программа максимум выполнена. Денис, это не ответ. Мы же знаем, что ты соскучился по соревнованиям. Мой личный рейтинг такой, то, что ну, я жду, жду какого-то приглашения, с кем-то побороться. И хотелось бы, конечно, бороться с топовыми спортсменами. Они просто как меня зовут, там, а, приедь сюда, давай поборись там за 30 тысяч рублей. Мне это не интересно, потому что я, опять же, понимаю то, что ребята растут, крепнут, и опять же это лотерея. В том, что всегда можно проиграть, Денис прав. Но ведь так устроен спорт, что кто-то становится победителем, а кто-то проигравшим. Хотя Денис прав здесь в том, что имея за спиной Столько титулов и званий ты должен к каждому старту относиться очень серьезно. За три дня до Латышева звонит мне организатор Громов. Денис, приедешь? В смысле? Ну тут, короче, э, выяснилось, что Трубин к нам едет. Короче, надо же с ним потаскаться, побороться, надо ему конкуренцию составить, а то там... Я говорю, вы за три дня мне звоните. Да что тебе, тебе что, готовиться надо, что ли? Вот такие вот, понимаешь, ну... Да, мне надо готовиться.